6. Diyaloğu dinleyelim. Formdaki boşlukları dolduralım. Otel formu. Erdem Otel Ankara. Adı, soyadı, adres, telefon no, geliş tarihi, oda numarası, gün sayısı. 7. Aşağıdaki formu kendimize göre dolduralım. Özdemir Otel, İstanbul. Adı, soyadı, adres, telefonlu, geliş tarihi, oda numarası, gün sayısı.